Willkommen zurück bei einer neuen Folge Big Reacts, powered by OM. Heute schauen wir uns das Grand Final an gegen die extra salzigen. Ja, Extra Salt haben wir bereits in, am Anfang des Turniers getroffen, haben leider direkt am Anfang gegen sie verloren, sind dadurch ins Lower Bracket gerutscht und haben Lower Bracket dann jedes Team 2-0 überfahren. Und ähm, <clears throat> bei uns ist es so, dass immer wenn wir in einem Finale spielen, vor allem Best of Five Final, haben wir vorher gegen den Finalisten verloren und ich weiß nicht, ob du es gut findest, aber ich finde es immer geil, weil man hat schon viel Vorbereitung. Man macht noch ein bisschen mehr, man weiß eh, woran es meistens gelegen hat nach den Games und kann es dann fixen. Ich denke, so haben wir auch Games gegen G2 oder Vitality gewonnen. Mhm. Ja. Was eigentlich genau das gleiche Szenario war. Ja, ich finde es auf jeden Fall ähnlich eh so. Also wenn man gegen Gegner zweimal spielt, dann sind ein paar Mindgames da, man weiß ja ungefähr, wie der Gegner spielt und ist auf jeden Fall leichter, Preparation-wise, ähm, alles da zu haben und ja, ist ein Best of Five, alles kann passieren. Man darf nur nicht zweimal verlieren, weil dann ist man raus mit einer 1-0 Map Disadvantage, ist man leider schneller raus als der Gegner. Dementsprechend müssen wir mal jetzt gucken, wie das Game jetzt abläuft. Ich weiß auch nicht mehr, was passiert. So, es geht los. Eco-Runde. Oh mein Gott, wir checken nicht Hammer. Geil, ja. 3 und 3. Wir flohen keine Runde. Es steht 15-6. Ich hoffe, das 2. Full Eco. 1 und 2. Tapsen wieder. Ähnliche Situation wie gegen EG. Oh, wieder, genau bin ich. Boah. Ja, guter Spray, Jarasch. Ja, mal guter AK. Da sieht man, die Settings sind on points. Ja. Auch länger nicht gechanged, ne? Mm, nee. Alles gleich. Unterhose gleich. <laughs> das ist wichtig. Ja, Konstanz. <laughs> Consistency zu behalten und zu bekommen ist natürlich sehr wichtig. Ja. Also zum Match, ähm, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Spiel. Wir lagen 15-4 hinten. Wie wir gerade gesehen haben, unter anderem zwei One-and-Two-Clutches bei 15-6, 15-7. Um ein Comeback zu starten, braucht man solche Clutches natürlich. Ähm, ja, es war ein echt sehr, sehr gutes, interessantes Spiel, auch sehr entertainmentreich. Ähm, die T-Seite auf das 2 liegt mir persönlich immer sehr gut. Ich habe sehr viel under control, weiß immer genau, wie der Gegner spielt, weiß genau, was wir können, weiß genau, was unsere Stärken sind. Und dementsprechend ist da ein Comeback immer sehr, sehr likely zu sehen bei uns, würde ich sagen. Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir mental, mentality-wise einfach sehr stabil waren und nicht aufgegeben haben und dementsprechend waren, glaube ich, auch die anderen Maps dem, ähm, umso besser. Hätten wir die erste Map, glaube ich, kassiert, wäre wahrscheinlich das Finale auch ein bisschen anders ausgegangen. Ja. Aber dementsprechend, wie gesagt, bin sehr glücklich über Mach's die Performance. Gut. Wir sind der, der Comeback-Clan, wir machen ja. sehr viele Comebacks immer. Ja. Und darauf müssen wir leider auch bauen, aber es ist okay. Tizian von einem Auf die Train. Train. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir Train spielen. Ja, und Ina ist bald aus. Oh, Gott sei Dank. Ja, wir haben es versucht. Ja, haben noch nicht so wirklich. Haben wir den Game gewonnen? Ja klar, man gegen Habu. Wir sind sehr gut auf Ach lol. Komm, es war gut gespielt, dass ich jetzt hier diesen Lauf mache, oder? Ja, das ist gut gespielt, ja. Das ist sehr gut gespielt. Ich wusste, dass wenn er die Bombe pickt, er äh, sich auf jeden Fall viel Zeit lässt. Weil er auch viel Zeit hat, der wird mich nicht direkt facen. Deswegen habe ich... Ähm, einfach einen langen Laufweg genommen. Jetzt wusste ich, dass er die Bombe auf jeden Fall hat. Und Sehr gut gespielt, clever. Er hat mich im Albi erwartet, ist auch kein schlechter Read. Aber ich bin einfach zu smart. Ja. <laughs> das stimme ich zu. Dankeschön. Nächste Szene. John Bon 2. Ist mir nicht dran, 2 gerade. 2 1 und 2. Sehr schnell in 1 und 1. Äh, Wall hackt ihn durch die Wand, okay. Hat er geflickt? Warte, ich guck's nochmal kurz. Ja, Inspektor. Oh. Ah, Flick. Bug. Bug. Mal gucken. Er spielt jetzt aber ziemlich calm. Er tut so, als würde er es nicht wissen, ne? Ja, aber er weiß ganz genau, wo er ja, ist. Ja, guck mal, jetzt nochmal die Maus. Jetzt. Stark, runde Darm. Stark, Jan. Ist mir ganz genau. Ich guck manchmal auf dein Bildschirm. Cheat ist leichter halt, ne? Nein, ist ein sehr smarter Spieler im Klatsch. man sieht ihn sehr oft im Klatsch man sieht ganz genau, wie er quasi ja. denkt, auch Step by Step immer, was er vorhat und wie er gewisse Positionen auch ausschaltet und dann halt immer die ganzen, beziehungsweise halt den Gegner in eine <laughs> in eine Ecke drängt und dann weiß der quasi, wo der Gegner ist. Ja, äh, er schüchtert den einfach ein und es ist auch eigentlich egal, ob der Gegner jetzt gesammelt in einer Ecke steht oder ob sie überall sind, weil er hat die schnellste Sense der Welt und gefühlt die schnellste Sense der Welt und er macht 360 einfach One-Shots im Schießen. Und zwar Overpass. Overpass, gute Map. Ja, hm. ich mag Overpass, geile Map ist ein tactical auch. Letzte Map. 1-2-4 hinten als TD. Das ist eine Eco, ist gefährlich, Runde gegen uns. Die wird sehr gefährlich. Aber Nils ist da. Ja. Starkes Aiming. Gutes Aiming. Ja. Ne, ist gut, dass, die, dass wir auch mal die Ecos wegfahren. Weil oft ja, sieht es bei uns leider knapp. nicht so aus. Ja. Ich glaube, wir sollten die Runden, wir versuchen sie zu safe zu spielen. Und deswegen verlieren wir sie. Vielleicht sollten wir sie einfach wegrushen. Ja. Nee? Mhm. Weil ich weiß ganz genau, auf das 2, wie oft Nils und Flo in der Mitte hoch sind, lower gepusht ja. sind. Und dann war auf einmal 3 gegen 5. One-Shot, da One-Shot, B-Spieler ja. allein, du CDB ist nicht ja. allein lang. Ist geil. Ja, und dann, ja, dann... Das ist wieder eine, jeder für sich so. Das ist eine Situation, die unser Chef dann wieder gerne schaut, ne? Ja. Stark. Genau. Unsere beiden Chefs. So, 5-4. Hm. hm. Eco-Runde. Eco-Runde. Safe gespielt, ne? Und zwar anti rush Das ist nicht wichtig. Das bin ich aber auch. Sehr viel ist es auch. Ja, viel ist es Ich habe die Runde gar nicht gesehen. Dann nochmal nach zurück. Können wir natürlich schon mal schnell zurückspulen. Die Technik hier. Stark. Zack, nochmal. Guter HE. So, e. fetter HE. Wichtig. 1000 Damage. 1000 HE. Alle Schüsse verschossen, aber ist egal. Blind warst Weil du. ich wollte auch, dass John ein bisschen Geld bekommt. Guck mal, ich habe 7 Assists schon. Ja, richtig. wichtig. Ein Teamspieler, Assists ist das, was anerkannt wird. Ja, Das genau, das ist recht. Ach, doch, lol, okay. So. so. Oberpass A. Geil, wie, wie ist der Spiel ziemlich gut? Wir haben Eco diesmal, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Diese eine schöne Kill, Tizian und ich. Tizian und ich. Zweimal das große N. Und zweimal das T. Stark. Guter E, Tizian. Guter E, ne? Der habe ich gesaved. Und 1 und 2. Stark, Inai. Stark. Das spielt er leider nicht so gut. Nee? Nee. Nee, aber er geht, er geht im Base mit AWP einfach Base raus. Ja, er versucht ist doch halt klar, dass ich da ne? immer, ja, das ist klar, dass ich doch immer da durch. Ja, ich glaube, er hat drauf gespielt, dass du plantest. Hm. Ist auch nicht so schlecht eigentlich. Aber nee, du hast es halt besser gespielt. Also klar, du hättest auch verlieren können, wenn er ein bisschen mehr campt oder so. Ja. Aber es ist eine schwere Situation, glaube ich. Für ihn. Das ist halt allgemein ein ekelhafter Retake als CT ja. der AWP, wenn ich da in dieser Bjorkenbox stehe. Headshot, so, ne? Ich kann überall. Ja. So, letzte Szene letzte im 14-14 Finalspiel oh, extra salzig krass. gegen Groß. Ich erinnere mich, das war richtig krass. Er schreit jetzt, John, John. Ja, flash mir. Geh nach hinten, flash mir. Ja, Mann, das war richtig geil. Der hat er auf Twitter hochgeladen noch, ne? Ja, ja. Das ist auch twitterwürdig. Fast. Voll gut. Abort. Gut. gut. Oder schick genau. Das war's. Nein! Nein, Junge, geil! Und er steht auf, er brüllt und er ja. schlägt mich fast tot. <laughs> Genial. <laughs> er schlägt mich ungelogen fast erst tot. Erstmal den Zewa abgerissen, ja. erstmal. Und wie er mich. Ich konnte nicht sagen, es hat wehgetan. Er hat mir so in die Hand gehauen, Alter. Ja. Das haben wir auch manchmal, ne? Wenn ich eine geile Szene habe, ja, ich gucke dich so richtig aggressiv an und hol schon richtig hart ja, aus. Natürlich. Da will ich am besten so ein bisschen weggehen, aber <laughs> ich muss ein Mann bleiben und. Ah! Ja. Muss auch mal wegstecken. Ja, das Finale war sehr interessant, geile Szene. Oh shit. War ein sehr interessantes Spiel. Ähm, Fazit zum Spiel: Extras World deutlich stärker als gedacht. Kamen nach Europa ziemlich unerwartet, muss ich sagen. Ich dachte, die werden eigentlich replaced. Wegen natürlich wegen, hm, ja, wegen der Pandemie. Es ist halt natürlich ein bisschen schwer zu traveln. Allerdings war cool, dass sie da sind. Ich denke, zum Beispiel Fang hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, ja. hat auch MVP bekommen in diesem Turnier. Ähm, dementsprechend, ja, ich bin sehr überrascht gewesen von Exo Assault und glücklicherweise ging das Spiel an uns, wie auch gegen EG zum Beispiel, hätte das Spiel auch an die gehen können. Die haben ein gutes Counter-Strike gezeigt, gutes Counter-Strike ja. gespielt. War ein geiles Finale. Aber Exo Assault spielt wirklich gutes CS, ich feiere das. Ja. Es ist halt ein bisschen schade, wenn, wenn, Fans einfach nur den Namen sehen und denken, hey, was ist das für ein Team, da muss man immer drüber fahren, aber es geht sehr schnell, dass ein, ein Team gut werden kann auch. Also. Ja klar, das ist absolut richtig. Also vor allem jetzt zur Zeit ist es wirklich so, dass alle ja. Teams sehr competitive sind. Ja. Die haben viele Coaches hinter, hinter sich, Analysten. Alle sehr gut. Ja, alle machen sehr, sehr viele Fortschritte und äh, deswegen ist es sehr, sehr schwer, das zu maintainen. So, das war das Finale, was wir gerade gesehen haben vom Fansberg Ulti. Das Turnier overall, wie gesagt, ein super Turnier. Ich hoffe, ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Servus.